آه آه آه آه يا مسكين عاجز جالس فوق الكرسي ما تقدرش تتجاسع محنا قوم قوم قوم اجزع اشتحاك يا رجال قوم اجزع ونرقص شوف كيف احنا احنا نجزع ونرقص آه آه آه آه آه رجل ارقص ارقص سامحنا هكذا يلا قوم الصبر يا قلبي على ظلم الأحباب هذه نصيحة قلتها يا حبايب الجرح في قلبي من الناس ما طاب دنيا ردية فيها كل الحبايب عايشنا في وقت خاين ونصاب من باطل الدنيا حملت الغلايب أصحاب باعوني قد الوقت غلاب أيش السبب قالوا خلاص ما عدني صاحب آه يا زمن تقلبت أيش الأسباب تركتني ضايع وجنبي حبايب خلاص أنا شرتاح وأغلق الأبواب الحب ما ينفع إذا هو مكاسب الله يلعن كل خاين ونصاب ويلعن الصحبة إذا هي مكاسب ويلعن الصحبة إذا هي مكاسب شكر خاص قناة شبكة ألعاب العرب شاكر الجمعي مبدع عملي محمد الشيشان نور ستارز ناز إلهام محبي الداعية محمد محمود الحسنات ومع تحيات شبكة رسوم العرب المتحركة جراند فري فاير بوبتين